G D-E-I-M-E-R. Melet Jamsi, el único. Matando la liga. Yeah. O Radu. Mi casa record. DJ Guayan. DJ Cristian. Derribarán 艰辛。